wadata daga kwanciyar hankali ga menene ga menene kaman kowa su masu ji daɗin haka mun yi shekara hamsin shekara hamsin in ka ba da incin kai ai kuma ka shafa ma mutum lafiya ko ba haka ba ne ga shekara hamsin muna da incin kanmu malam kuma ban ma iya mai komi ma biya ko menene za ka yi sai an ce maka kai ba haka ba ne haka za ka yi shi wannan incin kai ne ko dai wayo ne takarda ka ka ba mu ga maganan namu mai sauki ne to in gaskiya ne abinda nike so zan yi a kasata kai naka ƙasal ka in yi nawa a kasata al'umman na su ne suke da abin ni shugabanci an ka sa ni su suke da dabaran cewa a sa ko a fidda shi ne incin kai amma ba kamar yadda muke zaune yanzu zamanin wannan ta afirka zama ne wannan ga arzikinka ana fidda shi kowane safe sai abin da ka miƙa maka a'a ajewa za ka yi mu duba rabonka mu baka hmm. haka ake yi amma ba kai za ka ɗauka ka ba mu ba mu ya kamata mu cire mu baka naka to waɗannan abubuwa su ne kawai yanzu wannan kuwa abun lokaci ne abun lokaci ne wuce yake komin daɗewa wuce yake a ɗaure wando kawai kowane ne ya zo ƙasar ya zo mana da wani zancen banza zance za mu kore ka kai tafiyar ka ƙasar ne kuma abin da muke so a ƙasar shi za mu muna da incin kan namu don mun shiga wato a cikin ƙungiyoyi na haɗa kai na ɗan na afirka tamu mu mun ka je lagos mun kai wannan takardun tare da a mariga ya sai ni kunshe muna yaro a lokacin abin da ya kai mu haɗa kan namu na afirka ta yamma a kan tattalin arziki da social kuma da wannan culture da muke yi kama abin da muke yi a nan abin da ya tara ku a nan yau sati ko na goma shi mu haɗa kanmu mu afirka na yamma mu haɗa kanmu ƙoƙari abin nan ya tabbata shekara talatin in a ciki a yau hanyar kwalta ɗaya kilomita ɗaya ba mu yi ba a kan dai wannan wato haɗa kan namu na afirka ta yamma na tattalin arzikin afirka ta yamma kilomita ɗaya na kwalta ba mu yi ba kilomita ɗaya na lantarki ba mu yi ba wani irin tattalin arziki abin zaman mu kenan zaman mu ba zaman banza ba ne an ka je an ka samo takardu daga turawa takardar nan me ta kuwa a kutsa a cikin wato zaman namu wasu irin abubuwa a ciki maganganun banza an an yi kaza a yi kaza an an yi kaza a yi kaza su samu dai su ɗaure mu to ai dai abin da mun kai a mu wannan na constitution mu ce namu ne ra'ayinmu ne abinmu ne amma tun da yake an kawo abun waje an sa a ciki daga can sai an kace ce a ai Muhammadu ya yi laifi ba haka ya kamata ya yi ba ga yanda zai yi yo wannan ya yi mu mun ka kai kanmu in ta ishe mu ban ma fita muna nan muna bi yan uwanmu waɗanda sun ka ɗauka ma kansu sun ka je can suna koke-kokensu sun ka haɗu da waɗanda suke nema daman akwai wasu abubuwa banda akwai abubuwa hakan nan kasan zaman namu na duniya kowane ne ya ce zai yi zakara zai haɗu da banza ya yi ne su duka kowa ya kawo irin nashi kaɗan kaɗan a haɗa da muhammadu ya yi kaza a lokaci kaza nima ya yi mun kaza kaza to wannan duka banza ne mu niger independence gare mu kuma abin da yake gera mu shine muke yi mm. waɗannan kuma duk abin da kuke ji nan a bar su su yi shi mm, duniya ai ba nan kaɗai ta tsaya ba ko ina ma ai ƙofofi ne ina ruwan allah igiya biyu muka yi ɗaura ma bakanmu wancan ya cire mu kamun wancan su je su yawon su ko ina inda suke su kan igiyar nan dai in ta cire shi kenan ai akwai wata mu dai muna da wata sai dai su su rasa wata don ka ga problem din namu duk abin da kuke jin nan ƙarya ne babu komi a ciki biya dai sharri hasada ƙarya shine an ka tara daman ƙasa in yace zai yi aikin man fetur kasan akwai magana sai an daure yadda nake gaya ma yan uwanmu shekarun jiya ina biye ina yawo ina cewa mutanen jifa mun ba ku amanan arzikinmu na arewa na ƙasar nijar amanar meye kunnenku idonku hankulanku ku maida daga can kowane ne kun ka gani zai kawo mana wani abu a gaya mana da wuri a yi masa magani kada su ɓata mana abinmu a yau da mutanen cana muke aiki da su muke aiki kowa ko da ka gansu su kasan su ko ba haka bane yawwa in kaga wani ba irin kaga ba haka bane ka gaya mana da wuri a san wane ne in kaga ba irin su ba ne ka gaya mana mu tambaye shi mu ke wajen nan kun ya zo ya mai yi magana da shi menene nan ya tsaya ya mai mu yi magana a can nan ba gurinsa a mai da hankali a sa kunne a sa ido a mai da hankali duk abin da kun ka gani ba daidai ba ne a faɗi mu samu labari da wuri a yi masa magani muna so mu ga man namu mu yi amfani da shi man da za mu sha yanzu yanzu nan man da zai tafi teku waɗannan biyu hanya su ne abinmu ne namu ne na 'yan ƙasar nijar babu wani zai sa harshensa a ciki kuma banna ga yadda za su yi su hana mu kowa iya da nashi mu ma a bar mu samu namu in laifi ne su rufe nasu mana kowa iya buga kirji da abin ai Kowa ne ne kaga iya buga kirji don iya da abin a hannu ne mu ma wata rana za mu buga kirji ai amma a yau din mu mai da hankali ba wasa ba wasa ko ɗaya a kula a duba wasa siyasan cacal baki mu ajiye ta mu duba siyasar tattalin arziki na ƙasa tattalin al'umma ta ƙasa yaranmu jikokinmu abin da gaba za ta yi tun yanzu mu kafa in ba mu kafa shi ba yanzu ya kafuwa ne in mun kai wasa wani abin nan irin da yake gabanmu yanzu ya ci kubce mana to kabu mu maido shi maida shi ya yi wuya ya yi wuya to tun yanzu ne ya kamata mu yi mai da hankali duka wannan abun ya komo mana namu ne mu aikata shi a hankali mu haɗa kanmu kowane ne idonsa da hankalinsa da kunninsa ya koma can in allah ya sa wata safiya sai labari amma mun ka yi wasa da waɗannan abubuwa bubu bubu bubu nijar ta yi kaza nijar ta yi kaza wannan ɗin mun wuce shi da ne ake wannan yau ya ta wuce abin da ke gera kasar ka kai shi duk abin da ke gera kasar ka shi za ka yi ba wanda zai kawo maka an baka da karya ne sai a ce an yi su ko kobo ba su kawo maka ba a tuna jama'a wata shekara sun ka ce yunwa ya shiga kasar mu ko ba haka ba ne an ka yi tattalin kuɗi miliyar wajen hamsin an ka an ka samu don a taimaka ma niger kan wannan kokuwan na rashin cimaka miliyar hamsin jama'a ai har zuwa yau da muna nan muna ci a cikinsa in gaskiya ne abu kun san nawa an ka bamu miliyar uku malam miliyar uku sun ka ba mu da ton dubu takwas inda da akwai yunwa a ƙasar da a rayu dai to ga abin da sun kai mana wannan cin amanan bai isa ba kuma me kake so a gindinsu baka nema ma kanka ka tsaya gobe kuma irin wannan abin ya zo maka shi ne kada ka yarda da kowa ka yarda da kanka kawai babu wani magana yau wanda yake turawa su za su ci da mu su za su yi mana wani abu bayan shekara hamsin in kuma sun ka ce za su yi mana wani abu ne ba sa iya su yi mana inda ana yi a shekara hamsin a sake mana mana ba a yi yanda muke son arzikin haka suke son shi fiye da mu kayan ka samu ɗakin ka na laka mai kyau da abin ɗan lantarki guda a ciki ya ishe ka su ku sai abubuwa kamar haka da abubuwa yau ina kuɗin da za su samu haka don shi ne maganan a mai da hankali mu mai da hankali mu kula da kanmu mu yarda da kanmu mu yarda da Allah mu futa shi kenan eh mun yarda da Allah mun yarda da kanmu za mu yi aiki a kan ƙasarmu ya tashi ya tsaya ya zama babban ƙasa kamar ƙasar kowa daman Allah da ya kawo mu duniya ai don mu kokowa ne ba don mu kwanta ba ne ai don mu yi aiki ne don kalor iya son mu don shi mana haka iya son mu don mu kula da kanmu don mutum allah ya ba shi duka ya ba shi komi da komi to jama'a ni ga nan zan tsaya kuma in ji tambayoyin naku